hello welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है लिब्रा कैल्क की क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं F2 प्रेस करते हैं तो भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अब ये लिखा हुआ क्या है ये हमें पता करने के लिए क्या करना होगा और ऐसा अगर आप भी चाहते हैं अपने लिब्रा कैल्क वाली शीट पर करना तो क्या करेंगे कैसे इसको हम कर सकते हैं आइए समझ लेते हैं एक बार सबसे पहले तो देखिए इसको जो यहाँ पे लगाया हमने यहाँ पर चले जाइए आप और ये हिस्सा तो पहले से मैंने कर रखा है तो ये कुछ इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर टूल्स पे चले जाइए ठीक है आप टूल्स पे जा सकते हैं और टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्रोटेक्ट शीट तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है the password can be empty ठीक है लेकिन यहां पर हमने पासवर्ड से इसे प्रोटेक्ट किया है अब ये कैसे कैसे किया मैं आपको बताता हूं पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूं इसको हटा देता हूं तो यहां पे लिखा one two three four five तो इसे हमने टाइप किया और यहां पे जैसे ही टाइप करके और ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इंटीजर फॉर्मूला लगा हुआ है ये देखिए ना इंटीजर फॉर्मूला इस सब में लगा हुआ है तो ये पॉसिबल कैसे हुआ ये बताता हूँ देखिए सबसे पहले तो शीट यहाँ पे नहीं ले लेता हूं मैं और मान लीजिए कि ये सिलेक्टेड रेंज है और इसी रेंज में हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसको एक डिफरेंट uh, कलर भी प्रोवाइड कर देता हूँ समझने में आसानी होगी और यहाँ से बॉर्डर वगैरह भी बना देते हैं हम ताकि uh, ये क्लियरली आपको पता चलता रहे अब हमें क्या करना है इस सेल रेंज को हाइड करना है ठीक है हाइड करना है और उससे पहले फॉर्मूला लगाना है तो चलिए मान लीजिए इंटीजर का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ठीक है इंटीजर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे ये पता लगेगा कि यहाँ फॉर्मूला हमने लगाया है आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं इंटीजर भी लगा सकते हैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं तो यहाँ लिखा मैंने आई एन टी इंट ठीक है और यहाँ पर इंट लिख करके सिक्स लिखा और यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सिक्स आ गया है ठीक है और इन सब में इंटीजर फॉर्मूला अप्लाई हो गया है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं जाता हूँ और एप टू प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें इंट फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है ठीक है हमें इसे हाइड करना है तरीके कई हो सकते हैं एक तरीका जो बहुत ही पॉपुलर है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रखिए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ दिखाई देगा फॉर्मेट सेल्स आप कंट्रोल के साथ वन शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं नो प्रॉब्लम तो जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा फॉर्मेट सेल्स तो इस फॉर्मेट सेल्स में आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे number font font effect alignment borders background और यहाँ पे दिखाई पड़ेगा सेल्फ प्रोटेक्शन तो बस आपको सेल्फ प्रोटेक्शन पे जाना है और यहाँ पर हाइड ऑल कर देना है ठीक है ध्यान दीजिएगा हाइड ऑल करने से पहले यहाँ पर हाइड फॉर्मूला भी कर दीजिएगा तो इस पर भी टिक करके और बस यहाँ से आपको क्या करना है हाइड व्हेन प्रिंटिंग प्रिंटिंग के दौरान भी हाइड रखना चाहते हैं तो अभी इसको रहने देते हैं तो ये हो गया ये लेकिन अभी हाइड हुआ नहीं तो ये हाइड होगा कब यहाँ पर आपको टूल्स पे जाना है और टूल्स पे जाने के बाद आपको करना क्या है प्रोटेक्ट शीट पे जाना है और यहाँ पर एक पासवर्ड डालता हूँ मैं ठीक है जैसे कोई भी एक पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ ठीक है ये दे दिया हमने और फिर यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ कुछ इस तरीके से ठीक है और ये इसको अनटिक कर देते हैं इसकी कोई ज़रूरत फिलहाल हमें है नहीं तो यहाँ से ओके कर देते हैं अब देखेंगे कि ये सारी चीज़ें गायब हो गई अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा ठीक है F2 भी प्रेस करते हैं तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी दिखाई कब पड़ेगी दिखाई तब पड़ेगी जब आप वापस टूल्स पे जाएंगे और टूल्स पे जा करके आपको करना क्या है प्रोटेक्ट शीट पे जाना है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी आपका पासवर्ड रहा हो वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं ठीक है जैसे ही हम पासवर्ड डालेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है पासवर्ड गलत डालेंगे तब नहीं आएगा ये बात ध्यान रखिएगा तो पासवर्ड सही डालना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आ गई होगी और ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग